Jom kita tengok videonya. Let's go. Hello guys. Okay. Tahun 2021 sudah berlalu. Yap. Apa yang pasti adalah kereta terbang masih tak wujud lagi. Di kesempatan ini, kami nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua yang menonton. Alright. Mari kita sama-sama memasang azam baru, impian baru, bini baru dan berusaha lebih keras daripada tahun lepas. Sebelum ni Kami dah buat video jawapan budak sekolah Part 1 Part 2 okay. Part 3 Dan part 4 Dan masih ramai lagi yang minta untuk part 5 Dah macam drama bersiri pula Jadi dalam video ini kami bawakan korang 35 jawapan peperiksaan budak sekolah yang lawak dan kelakar Part 5 Sebelum tu Random shoutout kepada subscribers Akspedia ini Terima kasih kerana menyokong kami Peluk sikit Kalau Peluk korang nak masuk dalam random shoutout pada video akan datang Sila subscribe, like dan komen dalam video hmm. okay? Lihat gambar di bawah dengan teliti Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut Seperti hutan di rumah Seperti hutan <laughs> Sekecil tapak tangan seperti sebesar dulang Seperti anjing dengan kucing Apa Apalah tu Apakah hubungan antara kuantiti kencing dengan kuantiti peluh? Sepasang suami isteri yang bahagia dan gembira Maksudnya apa tu? Apakah hubungan antara kuantiti kencing dengan kuantiti peluh? <laughs> Kenapa jawabannya begitu? Rajah di bawah menunjukkan kitaran haid seorang perempuan yang okay. tekan fasa dalam kitaran haid. Haid, haid, haid, haid. <laughs> Raja di bawah menunjukkan kitaran haid seseorang perempuan. Okey, nyatakan fase dalam kitaran haid. Saya juga nggak tahu sih. Masih terdapat orang Islam yang tidak beradab di masjid seperti membuat kotor, tidak menutup aurat, hmm. menghisap rokok dan sebagainya. Pada pendapat anda, apakah faktor yang menyebabkan perkara di atas berlaku dalam masyarakat Islam kini? Orang tua pun hisap rokok di masjid. Itulah Orang tua membagi contoh yang tak baik Kalau bagi contoh yang baik Okey kan Nah itulah Apakah maksud fotosintesis? Ialah hidupan yang sejuk <laughs> Apakah organ yang digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis? Apakah kelebihan organ tersebut? Sorry cikgu, soalan ini saya tak tahu. Ya ke? Tak apa, lepas ni belajar lagi ya. Aduh. Mengapa penyu menangis apabila keluar dari laut? Hah? Kerana penyu punya telur hilang. Gak maksudnya gimana penyunya itu hilang telur gitu baru dia menangis? Ada don't know sel lah. Tumbuhan, dinding sel, Uranus, zigat, uranium, mitokondria, uterus. Sel tumbuhan. Lihat gambar di bawah dengan teliti. Kemudian tulis dua peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut okay. Bagai pinang di belah dua Bagai burung terbang secoli Eh tak faham Dalam tu Dalam ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan Betulkan kesalahan tersebut pada ruangan jawapan yang disediakan Dan anda tidak perlu menyalin ayat itu semula Nilofa kurang suka makan mie goreng di kedai kerana ada banyak tauge Nilofa Okay Oh. Ayat-ayat di bawah ini dengan teliti. Kemudian tukarkan ayat-ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsa. Budak itu membeli sehelai baju. Ujab ya lehes ilep mem uti kaduk. <laughs> Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti. Kemudian tukarkan ayat-ayat bersusun dengan Okey, bersusunan biasa dibawa kepada ayah bersusunan songsang. Pinter ya, pinter kayak Sofia gini nih pinter. Adiknya. adiknya tangan memegang Sofia. Sofia memegang tangan adiknya, adiknya tangan. Ya kan dibalik katanya. Aduh. Apakah benar juga sih dia. Penyajak dalam rangkap ketiga saja di atas. Maaf cikgu, saya lupa. Apakah yang dimaksud dengan ini ciri-ciri anak yang main game terus kayak gini nih guys Sadarkan dua cara untuk mengelakkan jangkitan HIV Satu Mengapa pengurusan sel sangat penting kepada hidupan peringkat tinggi? Dua Ramalkan kejadian jika organisasi sel tidak berlaku dengan lengkap Tiga Manusia digunakan dengan badan, akal Empat. dan minda yang lengkap Apakah boleh lakukan kepada bumi ini? Empat Apa le budak ni dia jawab? buah tangan hmm. Sepakat membawa bekat Sayang anak tangan-tangankan Sayang isteri berikan emas <laughs> Menternak Ayah saya menternak bayi dalam perut ibu saya Ar, ah, bukannya ternak ayam, bukannya ternak sapi, tapi ternak apa? Ternak anak. <laughs> Aduh, budak-budak zaman Untuk now. Binatang, haiwan saja. Nyatakan parameter yang betul bagi contoh pencagaan fizikal yang berikut Besar, kecil Awet lu DM dekat Insta Ni budak budak budak ini ni budak umur berapa macam tu lah soalan-soalan untuk budak uh, SK ke atau yang di atasnya ke macam mana eh? nyatakan parameter yang betul bagi contoh apa per, uh, percanggahan fizikal yang berikut okey berat ringan kg tinggi rendah cm besar kecil untuk Wait, lu DM soalan, besar satu. Aku dan sahabat aku pergi ke Australia untuk melawat isteri sakitnya tu di sini. Hmm. Kau menduakan oh. Malah lagu gitu. Lengkapkan jadual di bawah berdasarkan pemerhatian kamu. Warna kulit, oren, hijau, mata, permukaan organ dari yang digunakan. Wah, halus, kasar, tagan, Rasa buah Manis Manis Lidah Bau buah Biasa Berbau tai ayam Hidung Apalah Berbau tai ayam Macam mana ada buah macam tu Menjamin keselamatan Aktiviti ekonomi dapat dikembangkan Biji timah emas rempah ratus mm-hmm. Kau Kepentingan hubungan diplomatik Orang yang cantik Apa tu? Kawin orang Tuliskan nama haiwan berikut mengikut litupan badan masing-masing Okey Berbulu pelepah Ayam Berbulu halus Ulat bulu As memelihara seekor ikan di dalam balang Apakah yang dapat kamu perhatikan? Pemerhatian saya Ikan saya cantik meming Saya bela sebab kawan-kawan saya beli ikan Alasan saya Saya meming bela ikan saya Suka ikan saya cantik, tetap saya meja ikan. Ramalan saya selepas seminggu. Saya suka ikan saya puya. Mengapa? Apalah saya ikan ada ikan saya. Nyatakan nilai bagi P. Nilai P ialah 0.9. Cari beza bagi 2.04 dengan nilai P. Nah, kayak gini. Aduh, susah banget sih. 0.9 hanya ada 2. Cari beza bagi 2. okay. Oh, 2 bagi 04 dengan nilai P okay. <laughs> Cobanya polos banget sih Malaysia yang boleh dikaitkan dengan nilai kerajinan Lim Guan Eng, Lim Kit Siang, Anwar Ibrahim <laughs> Malah sampai ke artis gitu loh Aduh Telitikan gambar di bawah Kemudian nyatakan tindakan yang patut kamu lakukan Saya akan melanggar orang itu dengan menaiki lori tangki saya akan membuat sampah sarap di longkang yang banyak kotoran ini. Mm-hmm. Saya akan rosakkan telefon awam ini dengan menggunakan tukul besi saya. Saya akan hanguskan rumah orang itu. Kejap, kejap, kejap, kejap. Macam sinetron gitu kan? Okey. Kemudian nyatakan uh, tindakan yang patut kamu lakukan. Benar juga sih ya kan? Aduh. Satu tambah tan X per N. Satu tambah teks. 1 tambah 600 1 tambah 0.06 1.06 saya juga kalau pelajaran matematika guys dulu itu saya ngabur juga sih karena saya nggak tahu gitu kan padankan perkataannya sesuai berdasarkan ayat yang diberikan satu daripadanya telah ditunjukkan sebagai contoh <laughs> Kenapa harus kayak gitu gitu? jelaskan bagaimana Bikin hamba dikeluarkan dari orang itu. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan kun fayakun, maka terjadilah perkara tersebut. Wow. Berikan pemahaman dan huraian anda mengenai gambar-gambar di atas. A. Ini burung. Burung nuri pandai tarabang ini. Susah monastik lagi. B. Ini piala Manchester United saja yang layak dapat ni piala. C. Ini singa, raja segala hewan. D. Atukoi ini ayam ni golupo maskot Liverpool FC Sila gunakan bahasa yang betul Dia macam uh, tak ada tak ada bahasa yang tambah N elok eh D, D1 sama dengan 567 tambah N tolak 1 849 Okay Sorry sir I blur Kanak-kanak pertama memeluk Islam ialah Upin dan Ipin Upin dan Ipin siapa dia? Lihat gambar dengan teliti. Kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. Okey. Bagai monster yang kecil tetapi sedap dimakan. Bagai pandang yang luas tetapi rumput tinggi-tinggi. Bagai telur haiwan yang menetas tapi mak bapak tak ada. Bagai semut yang besar tapi tak ada daging dan tulang. Maksudnya apa kan? Ya Allah. Sekali melangkah persediaan awal membina keluarga. Duit yang cukup. Tempat tinggal yang selesa ilmu ke keibubapaan, Betul. rancangan anak, insurans. Betul. Aduh. Ikram sering mendapati bentuk-bentuk bulan berubah di waktu malam. Apakah nama fenomena perubahan bentuk-bentuk bulan? Pas tetap bulan. Rajah 4.1 menunjukkan satu bentuk bulan. Nyatakan pada hari keberapa bentuk bulan di atas akan kelihatan. Waktu pilihan raya, pada bulan berikutnya, ikram mendapati bentuk bulan seperti rajam 4.1 tidak kelihatan pada tarikh yang dilihat. Nyatakan sebabnya. Ikram dah masuk amanah. Katakan <laughs> fungsi reseptor manusia di bawah. Haba. Subam kubal kubanyal mepelu. Sakit. Apa? Kubal yanil kormu. Sentuhan. Kubal mepel mepel bami. Sejuk. Tabami ia bermegulung. Tekanan tobong tamu eh. ya berdua <laughs> Mereka tuh jawabnya gimana sih? Korang suka dengan video. Alright ya, dah selesai videonya. So itulah tadi 35 jawaban guys ya Allah. Apalah budak-budak tu tak belajar ke? Alamak. Tapi memang lucu dan uh, apa namanya polos-polos gitu jawabannya teman-teman. Jadi membuat kita itu macam eh kelakar lah. Mungkin guru dia tu kalau memang banyak murid yang macam tu, dia mungkin guru tu stres tapi tertawa macam tu, guys. Ya Allah la haula wala quwwata illa billah alil azim. Ya Allah. Oke, okay, pentingnya belajar, pentingnya untuk kita mencari ilmu itu sangat-sangat ditekankan dalam Islam. Karena kenapa? Karena mencari ilmu, ya kan? Mencari ilmu itu diwajibkan untuk kita semua seperti itu. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Jadi mencari ilmu, terutama ilmu agama, diwajibkan bagi setiap muslim laki-laki dan dan juga muslim perempuan macam tu. Oke, okay, terima kasih dah tengok video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan subscribe channel saya dan saya menuntut diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.